Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gua Jadi ya, Jadi pada kesempatan kali ini gua bakal nge-review ini ya Shock breaker Upside down Yang buat NMAX Eh NMAX yang buat Aerox Cuman gua pasang di Lexi Ini tinggi shocknya sama Sama shock breaker standar Tingginya dari sini ya gue ngitungnya dari baut ini sampai ke sini tuh panjangnya sama uh, mulai dari fisiknya dulu deh ini dia bahannya agak bagus ya ini dia ada grut-grut begini sini gue beli yang warna gold nah dia panjang travelnya lumayan ya ini sekitaran 10 inci kali kayaknya travelnya tapi ini kalau kalau nyentuh tanah ya kalau nyentuh tanah kalau nggak nyentuh tanah mungkin agak lebih panjang lagi sedikit nah di sebelah kanan oh ya ini dia kanan sama kiri bentuknya sama aja ya jadi eh, nggak uh, usah takut kebalik gitu nah yang di sebelah kanan ini dia nggak ada bracket-bracket untuk kayak masang ini nih kabel-kabel begini nih jadi nih kayak contohnya nih kabel speedometer gua jadi kemana-mana gini kan nih buat gua kurang sih yang gini-gininya nih dia nggak ada bracket-bracketan nah, dia di sebelah sini nggak ada nggak ada kayak holder holderan bracket ya mungkin harus pasang gitu kali harus bikin sendiri nih dia jadi kabel gue begini doang uh, kanan sama kiri tadi gue bilang sama terus ribonnya kali ya kita kita tes ribonnya kali jadi ini gue taruh dulu HP-nya Oke, kurang lebih ribonnya kayak gitu ya. Jadi ribonnya menurut gue kurang banget sih. Ribonnya tuh kurang. Maksudnya kurang itu dia terlalu terlalu cepat gitu naiknya. Dia naik naiknya lagi itu terlalu cepat. Jadi untuk high speed miring gitu agak nggak enak ya shock breaker ini ya. Uh, terus minusnya nih nah ngomongin minusnya ini dia di bawah nggak ada lobang buat pasang pedok depan ya kayak di video gue yang di sini nih itu gue pakai bisa pakai apa pedok depan gitu buat buat motor cuman yang ini nggak nggak nggak bisa gitu jadi gue harus harus ganjil sesuatu di bawah dek-dekan dan buat gue ribet sih ya kayak gitu padahal anjir kalau udah punya pedok tuh kayaknya udah udah enak gitu uh, tes jalan sebenarnya gue agak sedikit takut sih ya soalnya ini gue megangnya pakai HP kamera gue dipegang adik gue meskipun ini gue cuman di komplek cuman agak ngeri gitu ya udah deh gue coba pelan-pelan aja deh ya ya padahal gue bisa diomelin orang begini nih oke gue nyalain dulu oh ya ini gue karena gue pakai yang kanan ini RCB jadi kadang suka starternya suka nggak dapet ya nah ini lagi dapat nih biasanya nggak pernah nggak nggak dapat cuy biasanya di sini gua mohon maaf ya kalau suara anginnya jadi kenceng banget ya ini nanti pas editing gua gua benerin kok di sini insya Allah nah ini uh, itu di depan ada polisi tidur gua bakal kasih lihat ke kalian gimana uh, performa dari upside down ini kalau di polisi tidur ya wah yang depan sangat-sangat kurang ya dibanding yang belakang yang depan tuh ya itu mungkin gue karena sok ori gue juga waktu itu gue gua custom ya maksudnya gue custom tuh uh, eh, gue banyakin gitu olinya jadi agak ribonnya tuh jadi agak lebih berat karena ya emang gue masih suka rada miring-miring gak jelas gitu sih ya bukan yang gak jelas ya emang hobi sih gue karena orang yang awam bilangnya gak jelas kan ngapain sih miring-miring bahaya ya ya kita senengnya di situ coy seru gitu ngeliatnya nah ini depan ada polisi tidur lagi oke wow ya ini masih dingin ya ini motor baru gue nyalain jadi masih pada geter nih nah ini gue gue serem sih mau manuver manuver gue serem sih soalnya gue cuma pakai satu tangan ya sedikit sedikit lah ya oh ya uh, untuk pakai sok ini ya gue nggak tahu sih pengaruhnya di mana cuman untuk pakai shock breaker ini gue ngerasa uh, stang motor tuh agak sedikit ya sedikit lebih berat cuy sedikit lebih berat dibanding gue pakai uh, yang biasa gitu oke sekarang gua rasa cukup lah ya videonya segitu aja uh, udah mau maghrib juga kalian bisa lihat dan gue harus siap-siap untuk buka puasa oke gua balik lagi ke rumah see you on the next video cuy bye bye